مرة أخرى يؤكد فريق اتحاد الحراش بأنه تجاوز مرحلة الفراغ التي مر بها مع بداية الموسم ويضيف ثلاث نقاط إلى رصيده وبثلاثية من الأهداف أمام الضيف شبيبة بجاية التي تستمر مع المعاناة رغم أنها كانت السباقة إلى التهديد عن طريق أنشط عنصر مباركي بهذه التسديدة القوية التي علت إطار مرمى الحارس سليمان اتحاد الحراش كان الأقرب إلى فتح باب التسجيل لو استغل صلة هذه الكرة في العمق وجها لوجه مع حارس فريق شبيبة بجاية قاسم شاهد ماذا ضيع الصلة أفضلية اتحاد الحراش في المباراة تواصلت فكانت هذه الهجمة المنسقة على الجهة اليسرى وبقيادة قائد الفريق يونس الذي يراوغ بامتياز ويوزع هذه الكرة صلة في المكان المناسب هذه المرة ويمضي أول أهداف في اتحاد الحراج في الدقيقة الخامسة عشر من بداية المباراة حتى تخلص يونس من المدافع كان بطريقة رائعة وصلة مع شباك شاغر يمضي الهدف الأول وهي نتيجة المرحلة الأولى التي أعلن بعدها الحكم عاشوري عن نهايتها بتفوق الاتحاد وبهدف مقابل صفر في المرحلة الثانية واصل الاتحاد في السيطرة فكان عزي بهذه الراسية أن يخادع شبيبة بيجاء لكن قاسم في المكان المناسب الحكم عاشوري أعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد عرقلة يونس على الجهة اليسرى وداخل منطقة العمليات تقدم لتنفيذ الضربة بمشرة بامتياز يوقع الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين من بداية المباراة انطلاقة جديدة بالنسبة لشبيبة بجاية وأماض يضيع وجها لوجه مع قاسم الدقيقة السبعون شهدت هذه المحاولة من جانب فريق اتحاد الحراش الذي ضيع في مناسبتين قبل أن يتمكن مشرى بعد التدخل من قاسم في المرة الأولى على كرة أمادة بومشرة يراوغ ويسدد ولكن المدافع شحيمة لم يجد سبيل إلا إيقاف الكرة باليد وبالتالي ضربة جزاء لفريق اتحاد الحراش مع طرد أبرز عنصر من جانب فريق شبيبة بجاية شحيمة بالبطاقة الحمراء الضربة انبر لها بالقروي بعد هذه الإعادة ويوقع الهدف الثالث لفريق اتحاد الحراش في الدقيقة الثانية والسبعين بالقروي على طريقة بانينكا وقع الهدف الثالث لفريقه ويؤكد بأن الاتحاد بدأ يعود تدريجيا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم النتيجة كادت تكون أثقل لو استغل الصلة هذه الثنائية مع امادا وجها لوجه تقريبا مع قاسم لكن الكرة فوق إطار المرمى وانتهت المباراة بفوز ثمين لاتحاد الحراش وعلى شبيبة بجاية أن تراجع الكثير من الحسابات الحمد لله كما نقولوا on a الماتش le euh, في لا دوزيام بيريود وين ماركينا لي دو زوتر بيت سا فاسيليتي ولعبنا اليز وجيسي طون بيان وان شاء الله نكملوا هكا باش نفرحوا الانصار تاعنا هاد 3 بوان كنا شغل محتاجينها بزاف في لي موفي ريزلتا درناها مع début ان شاء الله بربي كما يقول لك ال départ تاعنا كان مع العلمه وكملنا في هذا المنوال ان شاء الله بربي ربي يوفقنا ونكملوا في دي بون ريزلتا